Jesus Mari, e, gaur egon gara ikusten zuk nola egin duzun lan, e, flip eta bideoekin e, matematika emoteko modua, zer aldatu du zure buruan, zure, zure profesioan? Nik uste, etorri dela bia batera. Ez da izan berak neu aldatu eta ez neuk berak. Osa, batera da. Mhm. eta gehiago da, e, gaitasun guztiak, ez bakarrik matematikakoak, e, landu behar ditugula harremanak eta beste gaitasun asko. Orrun, eh, honek emoten dago aukera. Bai, eh, ez da. Hori lantzeko gela. Eta eurei eri kostatuko zitzaien, komentatu duzuna ditik, ikaslei, gurasoei, beste irakasle bai. bat zuen. Ze oztopo edo, non eh, izan, izan dituzu? bat, e, aldaketari beldurra, uh mhm. -huh. gurasoen partetik ziren fietzen asko batzutan, eta ikasleak e, konfore goeratik ataratzea, ba, ezeke gustatzen ez bai, eta hor, lana beste modu baten egin behar dabe, eta benetan egin behar dabe, eta arduatu behar dira, eta hori hori batzutan, ba, bada oso hor arrazoak. Bai, ez da. Eta ze erronka daukagu eskuntza sistema bezala, matematikako irakasleak eh, zuen eh, langintzen, eta ikastetxeak, eh, non ikusten dituzu hor pixka puntu gordinak edo, erronka... Metodologia, metodologia ikasleak eh, ezin dugu ustrata lehen komoda. Hmm. Eh, eta potente atorri behar da, derrigor. Eta ez dakit ez diren desagertuko e, guztiak ere. Eh? Zentatu hmm. behar gehiago gaitasunetan eta beste lan, lan itxeko beste lan moduak. Bai, metodo berriak gazteak implikatzeko, ikasleen burmuina hobeto estrujatzeko, ez da, eta hmm. zuku guztia ateratzeko, ez da? Bueno, baia flipet, flypet edo sistema honekin. hau aukera bat emuten dago, baina ziur dago zela beste aukera batzuk eh, egiteko. Ia suerte daukagun eta etorkizunean e, topatzen dugun eh, hori bideoiek e, gustura irakasteko ere. A ber, <laughs> oso ondo. Ezkerrik asko. Venga.